ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። በኢትዮጵያ በግል የቴሌኮም ኦፕሬተርነት ዘርፍ ለመሳተፍ ጨረታውን ያሸነፈው ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ያሸነፈበትን 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ ማድረጉን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻሬባ እንዳሉት በጨረታ ሰነዱ በተቀመጠው ድንጋጌ መሰረት መሰረት 14 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኩባንያው ጨረታውን ያሸነፈበትን ዋጋ ለመንግስት ገቢ ማድረግ ይጠበቅበታል። በዚህም መሰረት ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ያሸነፈበትን 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ ማድረጉን ኢንጂነር ባልቻ ለኢዜአ ገልጸዋል። ጨረታውን ያሸነፈው ድርጅት ለጨረታው ማስኬጃ ከእንግሊዝና ከአሜሪካን የፋይናንስ ተቋማት 500 ሚሊዮን ዶላር ብድር አግኝተዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ሁለተኛው የቴሌኮም ኦፕሬተር ጨረታ ለማውጣት ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። ዘገባው የአልአይን ነው። ኢትዮጵያና የዓለም ባንክ የ11 ቢሊዮን ብር ገደማ ብድር ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱ ኢትዮጵያ የማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማዘመን እንደሚውል ተገልጿል። የብድር ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሺዴ እና በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ተወካይ ኡስማን ዲዮን በአዲስ አበባ ተፈራርመዋል። ዓለም ባንክና ኢትዮጵያ የተፈራረሙት ይህ የ250 ሚሊዮን ዶላር ወይም የ10.9 ቢሊዮን ብር ብድር ስምምነት ኢትዮጵያ ለዜጎቿ መሰረታዊ አገልግሎቶችን የበለጠ ለማዘመን ይውላል ተብሏል። ብድሩ በተለይም በመሰረተ ልማት እጦት ምክንያት በወረዳና ቀበሌዎች በሚሰጡ መሰረታዊ አገልግሎት የዜጎች አገልግሎቶችን የበለጠ ለማዘመን እንደሚረዳም ተገልጿል። የኦሮሚያ ልማት ማህበር ኦልማ በአዲስ አበባ ከተማ በወረዳና በክፍለ ከተማ ደረጃ ሲያከናውን የነበረውን ኮንፈረንስ ማጠቃለያ መርሃ ግብር በአንድነት ፓርክ በማድረግ ላይ ይገኛል። በመርሃ ግብሩ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ ይፋ የስራ ጉብኝት በማድረግ ላይ ያሉት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር አኩዊሚ ኤዲሲና ተገኝተዋል። ለልማት ማህበሩ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትም በዝግጅቱ ላይ እውቅና እንደሚሰጣቸው ይጠበቃል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ይመሰረታል ተብሎ ለሚጠበቀው አዲስ ክልል ህገ መንግስት እየተዘጋጀ ነው። ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በህዝበ ውሳኔ ክልል ከሆነ ከአንድ በላይ ዋና ከተሞች እንደሚኖሩ ነው ፕሮጀክቱ ጽህፈት ቤት የገለጸው። በ2012 ዓም ምህረት የሲዳማ ክልልን በህዝበ ውሳኔነት ያጸደቀችው ኢትዮጵያ ዘንድሮም ተጨማሪ ክልል የፌዴሬሽኑ አባል እንደምታደርግ ይጠበቃል። ትላንት ሐሙስ ግብጽ ካይሮ በሚገኝ የወጣት አጥፊዎች ማቆያ ማዕከል በተነሳ እሳት አደጋ በትንሹ የስድስት ህጻናት ህይወት አለፈ። አደጋው ሁለት ህጻናት ጀምረውት የነበረው ጸብን ተከትሎ ያጋጠመ ነው ሲባል ሌሎች የ12 ህጻናት መጎዳታቸውን ነው ፖሊስ የዘገበው። የእስር ቤቱ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ሁለው የአደጋው መንስኤ እየተጣራም ይገኛል። እንዲህ አይነቶቹ ማቆያ ማዕከላት ጥፋተኛ ናቸው የተባሉ ከ10 ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናት ጭምር የሚቆይባቸው ናቸው። አክባር አልየውም የተሰኘው የሀገሪቱ መንግስት ጋዜጣ በማዕከሉ የማቆያ ክፍሎቹ በመዘጋት ምክንያት ህጻናቱ ራሳቸውን ሊታደጉ አለመቻላቸውን ነው የዘገበው። እንደ ኤፍኤፍፒ ፕሬስ ዘገባ በግብጽ እንዲህ አይነት አደጋዎች የተለመዱ ናቸው። ከአሁን ቀደምም እዛው ካይሮ አቅራቢያ በሚገኝ አንድ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በተነሳ እሳት አደጋ ሀያ ሰዎች ህይወት ማለፉና የ24 ገደማ ሰዎች መጎዳታቸው ይታወሳል። በግብጽ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2020 ብቻ 52000 ተመሳሳይ አደጋዎች አጋጥመዋል። የ199 ሰዎች ህይወት ማለፉን ዘገባዎች አመላክተዋል።